Thank you. Ce silence remémore en nous de souvenirs que l'on ne saurait décrire. Des souvenirs indélébiles marqués par nos précédés dans le pays des Lumières. Avec une plume Seigneur de larmes, nous écrivons ce petit vers dédicace à vous, le couronné des sillons. À bientôt, à très bientôt, cher Roger Bouilly. Révérend Richard à que nous pleurons avec le sein de fellowship. À très bientôt, docteur Lys Dalibani. À bientôt au pied de Jésus, héroïne Charlotte Colou À bientôt, révérend Placide Kwamba. Je pleure et nous pleurons l'artiste à la belle plume Jean-Paul Kabea. Notre révérence au maestro, le pionnier. Gédéon Pemba. D'heureuse mémoire. A bientôt au pied de Jésus, ma beaucoup. À bientôt, Christine Day. Voguant sur ce fleuve de vie où tempête, orage, ouragan à sur nous, c'est avec ferme assurance que nos yeux espèrent vous revoir là, de l'autre côté de la rive. De l'autre côté de la rive.